An dësem Tutorial wollt ech iech ganz kuerz weisen wéi een als éischt mol säi Bildschierm selwer ophëlt an dann wollt ech weisen wéi een dee Video deen een dann erstallt huet dono um Stream héichluet fir en dann zum Beispill senge Schüler am Teams ze deelen, respektiv hinnen do e Cours ze halen iwwert esou e Video. Dat ass net besonnesch komplizéiert, et sinn awer verschidde Schrëtt dofir néideg. Dat éischt wat mer musse maachen, dat ass mir mussen e Programm opmaachen, dat ass de Quicktime Player. Deen ass bei deene meeschte virinstalléiert, op deene meeschte Macen op jidde Fall. Wann der elo mat der rietser Maustast drop klickt, da gesitt der hei eng Déngens, Neue Videoaufnahme, Audioaufnahme oder Bildschirmaufnahme. Mä mer Bildschirmaufnahme, lo gesitt der, bei mir leeft dat elo, wëll ech jo grad ophuelen, an elo der verschidden Optiounen, zum Beispill wéini dat start, dir kënnt och dono d'Optioun astellen, ob de Mikro ophëlt oder aner Optiounen. Hei kënnt der nach astellen waat der genau wëllt ophuelen. Ech kann dat elo zum Beispill méi grouss oder méi kleng maachen oder net alles ophuelen. An ganz hei uewen gesitt der e klenge Button wou ech dat och à tout moment ka stoppen oder hei stoppen. Ech hat elo virus schon e Video opgeholl op déi selwecht Art a Weis dee weist waat een hei muss maachen. Mir hunn de Video op onsem Desktop oder an engem Ordner. Da melle mer ons elo beim Office 365 un an da siche mer d'App Stream. Do musse mer op alle Apps goen, falls déi nach net hei ugewise gëtt, musse mer op Stream goen an dann drécke mer do drop. Lo komme mer op d'App Stream. Do gesitt der och aner Videoe, zum Beispill hei eng ganz Rei vun Tutorials aus dem Lënster Lycée, déi nëmmen ze empfeele sinn. Dir gesitt och hei Course vun anere Proffen. Mir erstellen elo hei en neie Cours, a respektiv mir erstellen en neie Video fir den elo mat de Schüler ze deelen. Elo kënne mer no Dateie sichen oder mir kënnen och einfach eng Datei hei eranzéien. Da setze mer déi Datei déi ech virdrun opgeholl hunn da elo hei dran an dat zéie mer einfach hei eriwwer. An da gesi mer, dass déi héichgeluede gëtt. De Video kënne mer elo op eng bestëmmten Aart a Weis nennen. Ech nenne mol einfach Bildschierm Video. An elo kënne mer Berechtegungen astellen, ween dat dierf gesinn. Hei kënne mer och ganz Schülergruppen oder soss dran setzen. Mir kënnen Ënnertitel automatesch generéieren. Dat funktionéiert natierlech net besonnesch gutt op Lëtzebuergesch. A wa mer dat dann esou wäit fäerdeg hunn, da kënne mer op Verëffentleche goen. A wa mer Verëffentlech gedréckt hunn, kënne mer och de Link direkt erauskopéieren. Hei hu mer elo de Link, dee kopéiere mer. An am Teams fannen ech eng Ikon, déi heescht Stream. An hei kann ech einfach Control W mäin Stream afügen an da gesinn ech deen hei an lo ass deen dann dran. Da maachen ech senden an lo kréien d'Schüler den Stream. Lo kann ech natierlech nach extra Instruktiounen dobäi schreiwen. Wann ech lo drop drécken. Geet eng extra Fënster op an dir gesitt, hei ass mäi Stream deen ech virdrun erstallt hunn an d'Schüler kënnen elo hei drécken an deen da kucken, och nach kommentéieren an esou weider. Dat ass et och schonn. Et ass eng praktesch Aart a Weis fir Videoen ze deelen an dann och am Teams domat ze schaffen. Merci.